liegt in der Luft. Du musst nicht mehr lange warten. Du weißt, dass die Entscheidung schon bald vor dir liegt. Nimm dir die Zeit und greife zu, wenn deine Chance vorüberfliegt. Dein Weg ist frei, entscheide dich. Lass die Wolken hinter dir, der Tag gehört dir. Deine Chance kommt noch heute. löschen kann. Hier und jetzt zeigst du, was du wirklich willst. Du hast lang gewartet, jetzt fliegst du schnell wie der Wind, bis der große Augenblick.